Вітаю вас, шановні друзі. Під час наших минулих бесід ми з вами згадували початок нагірної проповіді, перші дві заповіді блаженства. Кожен із заповідей може би присвятити окрему бесіду. Однак мені сьогодні хотілося б зупинити свою увагу на таких словах Спасителя блажені милостиві, бо вони помилувані будуть. Отже, сьогодні мова прийде про милосердя і про людей милосердних, тих, які чинять людям милість. Милосердя всім знайоме слово. Бути милосердним значить мати миле серце, тобто серце наповне любов'ю. Бути милосердним християнином це думати про тих, хто потребує допомоги, співчувати їм, дбати про них, молитися за них. Блажений, хто дбає про Бога, в день нещастя Господь порятує його, говориться в одному із псалмів. На превеликий жаль, сьогодні милосердя є рідкісним явищем у житті суспільства. Нас не тривожить людська біль, нас не турбує е, чужа біда, чужі нестатки. Ми взагалі не бачимо людей. Ми можемо говорити про людину, а е, мати на увазі владу і посаду. Ми можемо дивитися на людину, а сприймати її як об'єкт реалізації, як об'єкт її використання для своїх інтересів. Скажімо, як покупця, якому можна вигідно продати свій товар або як перехожу, в якого можна випросити цигарку, або як того, в кого може позичити гроші чи якісь речі. Ми людину часто сприймаємо як об'єкт, просто об'єкт, який рухається е, перед нашими очима. А чи ми сприймаємо по-іншому? Ну, як людину. появляється, сприймаємо і доволі таки нерідко. Ми її сприймаємо як людину, коли звертаємо увагу на її зовнішність при цьому кидаючи щедро і компліментами, коли спостерігаємо за її рухами, коли придивляємось до деяких частин її тіла. Ну звичайно, при цьому порушується заводь Христа про пожадливий погляд на людину протилежної статі. Це все культивується сучасним кіно, телереклами. Це стає поступово нормою нашого життя. Чим гордо кидається протест проти застарілих, так би мовити, християнських норм. Отже, все, на що ми здатні побачити в людині, це зовнішній антураж. Ми не можемо, не бачимо внутрішніх потреб людини. Наш зір занадто короткий. Ми духовні були за руки, і тому наш зір не може, а часто й не хоче побачити внутрішнє єство людини. А нужденні люди є. Вони існували завжди і існують тим паче зараз в епоху фінансової кризи. І цей світ, використавши оскудіння тепла з вигоду для себе, створив такий карикатурний замінник на чесноти милосердя. Її пародія полягає в тому, е, що люди розігрують спектакль благодійності з тим, щоб е, рекламувати організацію, яку представляють ті так звані благодійники. От, наприклад, такий приклад е, візьмемо: іноземні місіонери влаштували на стадіоні святковий концерт. Хтось проповідує. Дехто просто виступає, хтось співає. Втім, не це є головною особливістю програми. Не цим зібралися повернути на себе увагу представники деяких деномінацій. Не заради цього прийшла сюди більшість. Головною фішкою цієї програми є роздача пакетів з подарунками, якого так з нетерпіння чекали присутні після прочитаних оголошень. Хтось може заперечити, ну що ж тут поганого? Тут тобі і про Бога, і про спасіння розповіли, та ще й подарунки дали. Та це ж прекрасно. Ну, по-перше, щоб почути прибої про спасіння, зовсім для цього не обов'язково чекати на стадіони шоу. До цього достатньо просто прийти на храм на богослужіння, почути проповідь. Або просто навідатись до занять. Скажімо, я от е, щосереди по вечорах у приміщенні Старої церкви привожу духовні бес... біблійні бесіди і ніколи не помічав такого масового напливу наших городян послухати Слово Боже. По-друге, відносно продуктових презентів. Пойміть таку просту істину. Ніколи людина, якщо на комусь е, щиро бажає добра, не буде це рекламувати. Ніколи той, хто е, відверто, щиро допомагає чомусь, не буде це афішувати. І Господь недаремно говорив під час тієї самої нагірної проповіді, коли чиниш ти милостиню, не сурми перед собою, як то роблять оті ліцеміри по вулицях, щоб хвалили їх люди. Євангелія від Матфея, 6 розділ. Мабуть, згадувані проповідники Євангелія не, не дочитали до кінця самого Євангелія. Ви зустрічаєтесь у Новому Завіті, щоб Господь чи апостоли з метою навернення до віри влаштовували щось на зразок благодійних акцій, щоб з метою воцерковлення роздавали якісь продукти. Так це уявить страшно. Христос відмовляє сатані у чуді з хлібами, пригадуєте? Переступив до нього спокусник і сказав, коли ти син Божий, скажи, щоб каміння це стало хлібами. Чому Господь відмовив у чуді? Або постав, постав питання по-іншому. Чому за їжі місіонери щедро роздають е, безкоштовно е, харчі, а Господь не захотів годувати людей дареним хлібом? Ну, Давайте подумаємо. Уявимо, що сталося. Так от Господь створив чудо, хліби, люди ситі, всі довольні. Чи потребує віра у такого могутнього чудотворця при наявності див, е, скажімо, якоїсь сили волі? Чи потребує вона розуму, чи морального вдосконалення, покаяння? Чи потребує ця віра якогось е, духовного поштовху? Та звичайно, вона нічого не потребує. Е, дьяволи дуже марилося, марилося явити на світ е, е, Спасителя світу не як визволителя від гріха, не як царя благодаті, а як казково небесного фокусника, який би те і робив, що виконував примхи плебейського духа, хліба та видовищ. Ось саме ці принципи лягли в основу перших двох спокус диявола. Люди легко повірили у Ісуса як у Месію, як Божого посланця, якби той перетворив каміння у хліби, але б якої дешевої і непотрібна була б та віра людство і до того було морально слабо розвинуто, а так воно б і остаточно втратило е, охоту до духовного розвитку. Ну тепер повернімося до теперішніх реалій. Що відбувається на цих так званих стадіонних фестивалях Ісуса? Роздачі подачків. Е, духовне життя на другий план, головне наповнити свою догорі череву. От. Камери це діло знімають, Е, мовляв, дивіться, як на Україні ми дещо купуємось. Е, іноземці сміються, сатана торжествує. Або інший випадок, якийсь дядечка щедро роздає, приїжджаючи по теренах України, роздає речі, там ручки е, шарикові, футболки, ще повітряні кульки, а тут ще погано. Та не було нічого поганого, якби не одна деталь, то вибори скоро. І треба показати, явити себе щедродавцем. Знову таки, камери діло фіксують, електорат у розчуленні, диявол знову потішається. Жертва людям це дуже добра річ, але якщо вона робиться в ім'я Христа, а не в ім'я своє. Серафім Саровський говорив: добре діло не Христа ради зроблене, не приносить плоду. Я милості хочу, а не жертву, говорив Господь до свого народу через пророка Ісаю. І Христос ці слова повторив декілька разів. Як вони актуальні зараз сьогодні? Жертви всілякого роду, скажімо, футболки чи продукти, ми можемо побачити. А от е, милості, людяності, щирості стає далі все менше і менше. Я не збираюся сьогодні висміювати цих е, такого роду дешевий популізм. Е, це окрема тема, для мене вона неприємна, от, і тому я не буду на неї зупиняти свою увагу. Це лише приклади того, як не треба робити. Давайте краще подумаємо, а чи ми самі проявляємо милосердя? Не ради користолюбства, а просто так, за вимогою душі. Якщо наше серце мовчить, то треба наслідків боятися. Бо, як говорив апостол Іяків, хто не чинив милості, тому і суд без милості. Що то буде за суд, ми це знаємо зі слів Христа. Ідіть від мене, прокляті в вічний вогонь. Готований дияволу та його ангелам, бо голодував я, і ви не дали мені їсти. Справим був я, і ви не напоїли мене. Чужинцем був, і ви не прийняли мене. Не мав одягу, а ви не задягли мене. Хворим і у в'язниці, а ви не відвідали мене. Щиро правду кажу вам, бо не зробивши цьому е, одному із найменших, ви не зробили і мені. Дуже страшні слова. І Ян Златоуст святитель говорив, без дівоцтва можна побачити Царство Боже, а без, без милості немає ніякої можливості. Коли людина не викає до милосердя, вона це вже робить вже не не за причину страху, а тому, що серце і, і, інакше не може, воно стає милостивим. Тому поспішайте робити добро, спішіть бути для, для когось потрібним, комусь корисним, щоб стати для людей джерелом добра і радості і втіхи. І той, хто є Господом радості, і ще тут на землі наш наповнить наші душі добрим, світлим і радісним.